это коттедж. А я езжу по подводной дороге. Может, это неудобнее и так классней. Это будет самый большой дом. Нокаут. Все. Вот нокаут. А, что здесь делает? Гуляет, что ли? Вот так. Да я этого тоже. Ай. и... А, бах, все. Я кого тебя. Что есть? соперников мне нету.